mukuverenga niudzi matsana muno pafanike midia ndine mukonzi wano bwana njombe akuti dzapa mito afula mhau yamukwiyo muchalichi yamene yaleta mugwedegwede mudziko lino akuti mutsogoleri wanambe 6 uyu ni purezidenti edgar chagwalungu menana peter ku chalichi ya mtendere ndikunena mawu kuti ngati tsuko ndweranani opedzeka muchalichi pita ko chipatala akuti akulu omwe ava anafula mawu yakafulagaga mmene yaleta mugwedegwede mu dziko lino koma mwa mawu yawo mukufula muchalichi akulu omwe ava ananeneratupa mbe kukhotsi mbe nikulankhula kuti angaludze udindo koma yetso niwo pakamanda koma mawu yomwe awa yakuisa mtsogoleri mwa dziko lino mena makhala akubula tsiku ndi tsiku kuti nangena mchitirokotsi dzaka olomyedzi yotsapenda penda akuti mutsogoleri mmene uyu aneneratu pambe ndikusenzetsa mawu mmene amatsevenzetsa nzatu achipemba kuti kutumphako kutanthaudza kuti ndikuputsa kumeneko akuti mutsogoleri mmene uyu aneneratu kuti ngati ndiye abwedzere dzimene anapitamo ndiponso akulu omwe ava kakhale kudyaka pa ndo yatchalichi sadzafikapo koma mukunena kwake akunena kuti ali ndi mtima waukulu koma memori yake 2 gb iyi ni ramu yayikulu akumbukira zonse dzimene anapitamo kochi kapena kuti tinene nkhalamba inapatsidwa ntchito kulanganira za matsowera ya mpira apo dziko lonse linkhawa b kuti dzakwanisa kupunda mhena mapundira makochi athu kuti pantashe munyante werera kunuma apo mhetso yalido apo chipolopolo mhene yakanga kuleta mali dzawo ti mudziko lino ndikukwedzeka vanthu mabipi ikuteya mabak to bak gemo akuti agranti mhena kumvekangati ni granti yopatsa kumitsewo yamaloti imene yalitami yakaliyakaliro tsaka ndola dual college way aku naming a technical bench yawo kunena kuti asicho moses sichoni ndi adzakhala owakonkha pamambuyo akuti ena ache ni anthu ochoka ku mangalande m'mene adzabwera kuthandidzira technical bench koma anthu akupempha kuti m'mene technical bench igwiridzane popedza kuti awa agrant nhachidzungu ndipotso mapureya atu ambiri